Good afternoon everyone last day हमने डिस्कस किया था डिविडेंड्स के बारे में कि प्रेफरेंस डिविडेंड्स हम अगर पे करते हैं साल के दौरान अगर पे किया जाता है तो किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे कैपिटल नेचर के लाभों में से अगर उसकी पेमेंट होती है तो कैसे उसकी सोल्यूशन किया जाएगा और रिवेन्यू नेचर के लाभों में से उसकी पेमेंट की जाती है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा आज हम डिस्कस करते हैं इंटीम डिविडेंट्स के बारे में interim dividends receive from the subsidiary company holding company अगर किसी भी तरीके का डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी से रिसीव करती है as a term of interim dividends interim dividends के तौर पे तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे लेसन को स्टार्ट करने से पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप करें ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो जो जो भी अपलोड होती है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इंटरिम डिविडेंड्स कंपनी का किसी भी तरीके से सब्सिडी कंपनी घोषित करती है साल के दौरान तो उस कंडीशन में ये जो बैलेंस होगा वो करंट ईयर के लाभों में से कम कर दिया जाए इसमें हम जितने भी करंट ईयर के प्रॉफिट हमारे हो, होते हैं सब्सिडरी कंपनी के उनमें से इसको कम कर दिया जाएगा सब्सिडरी कंपनी के लाभों में से अगर होल्डिंग कंपनी कुछ शेयर रखती है तो उस कंडीशन में हम pre acquisition and after acquisition same जिस तरीके से हमने फाइनल डिविडेंड्स को ट्रीट किया था सेम उसी तरीके से फाइनल डिविडेंड्स की तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे pre acquisition and after acquisition की डेट में इसको दो तो भागों में डिवाइड करेंगे पर ये एक्विजेशन का प्रॉफिट जो भी होगा वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा सॉरी कभी कभी एक्विजेशन का जो भी डिविडेंड होगा वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा और आफ्टर एक्विजेशन का जो भी डिविडेंड होगा वो हमारा रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा पर ये एक्विजेशन के डिविडेंड्स को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए कैलकुलेट हम करेंगे कंसिडर करेंगे और आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट मानते हुए होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में हम ऐड करके दिखाएंगे निश्चित रूप से यही इसकी एडजस्टमेंट रहेगी एक इलिस्ट्रेशन देखिए उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री की लिस्टेशन में कहता है on thirty first March two thousand sixteen the balance sheet of two companies appear as follow balance sheet हमें दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी दिखाई हुई है hundred share hundred share sorry प्रत्येक शेयर जो है वो सौ रुपये का शेयर कैपिटल सौ रुपये कैपिटल में है बीस लाख रुपए शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी की है सिक्योरिटी प्रीमियम होल्डिंग कंपनी का दे रखा है चार लाख रुपए जनरल रिजर्व तारीख हमारी दी हुई है एक चार दो हज़ार पंद्रह ऊपर बैलेंस शीट के संबंध में आप देखोगे तो बैलेंस शीट जो हमारी है वो इकतीस मार्च दो हज़ार सोलह को है और ये बैलेंस हमारा एक चार दो हज़ार पंद्रह को है कहने का मतलब परी एक्विजेशन का चार लाख रुपए और तीन लाख है दस हज़ार रुपये जो वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस करंट ईयर का है उसके बाद नीचे आइए सेवेंटी फाइव परसेंट एक्विजेशन किया जाता है seventy five percent share of S Limited बीस लाख पच्चीस हजार रुपये में लिए जाते सेवेंटी फाइव परसेंट का मतलब यहाँ पे हुआ बीस लाख की कैपिटल का seventy five percent that is fifteen lakh पंद्रह लाख के शेयर जो हों बीस लाख पच्चीस हजार रुपये में लिए जाते हैं तो उसके बदले में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन हमें कैलकुलेट करनी है you are informed that S Limited acquire the share of S Limited as on first August two thousand 2015. एक अगस्त को एक्विजेशन किया जाता है इससे पहले के जो प्रॉफिट है वो हमारे प्री एक्विजेशन के प्रॉफिट माने जाएंगे और इससे बाद के जो प्रॉफिट है वो हमारे आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट माने जाएंगे profit and loss S Limited includes interim dividend rate with a rate of 15 percent per annum receive from S Limited on first January two एक जनवरी 2016 को इंट्रीम डिविडेंड जो वो रिसीव करती है होल्डिंग कंपनी वो हमारा एस लिमिटेड के प्रॉफिट में शामिल है अब पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा इंट्रीम डिविडेंड्स कितना है बीस लाख की शेयर कैपिटल के ऊपर अगर कैलकुलेट किया जाए बीस लाख की अगर शेयर कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाए तो पंद्रह परसेंट की दर से पंद्रह में तीस तीन लाख रुपए का हमारा इंट्रीम डिविडेंड बनता है तीन लाख में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना रहेगा तीन लाख रुपए में होल्डिंग कंपनी का अगर शेयर कैलकुलेट करें तो ये हमारा दो लाख पच्चीस हज़ार रुपये का डिविडेंड जो होगा वो होल्डिंग कंपनी के लाभों में शामिल है उसके बाद आता है next on first April 2015 S Limited profit and loss showed a credit balance of title one lakh ninety thousand कब दिखा रखा है एक अप्रैल 2015 एक अप्रैल 2015 को एक लाख नब्बे हज़ार रुपये का बैलेंस था जबकि साल के लास्ट में हमारे पास बढ़ के कितना होगा तीन लाख दस हज़ार रुपया होगा एक लाख नब्बे हज़ार इसमें से लेस करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा अगर करंट ईयर का प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा तीन लाख दस हज़ार माइनस एक लाख नब्बे हज़ार टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा एक लाख दस हज़ार आई थिंक सॉरी बीस हज़ार एक लाख बीस हज़ार प्लस हमने इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है तीन लाख रुपए का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया कितने रुपए का तीन लाख रुपए का तो तीन लाख रुपए वो ऐड कर दीजिए तीन और एक चार लाख है बीस हजार रुपये का हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा चार लाख है बीस हजार रुपये का करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा you are required to prepare a prepare a consolidated balance sheet of Hess Limited S Limited as on thirty first March two thousand sixteen अब देखिए वर्किंग नोट के रूप में प्रॉफिट हमारा सबसे पहले इसने कैलकुलेट कर रखा है calculation of S Limited current year profit तीन लाख दस हज़ार रुपये का हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखाया हुआ है इसमें एंट्री डिडेंट हमने तीन लाख रुपये का ऐड कर दिया टोटल बैलेंस छः लाख दस हज़ार रुपये और इसमें से ओपनिंग जो बैलेंस था वो हमने लेस कर दिया एक लाख नब्बे हज़ार रुपये चार लाख बीस हज़ार रुपये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा जो मैंने अभी कैलकुलेट किया सेम उसी तरीके से इसने कैलकुलेट किया है ठीक है चार लाख बीस हजार रुपये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया अब करंट ईयर के प्रॉफिट में pre acquisition and after acquisition profit के रूप में हम डिवाइड करते हैं चार लाख बीस हजार रुपये को एक अगस्त से पहले का जो प्रॉफिट है वो हमारा प्री एक्विजेशन प्रॉफिट है एक अगस्त से पहले का समय अवधि हमारी बनती है अप्रैल मई जून और जुलाई चार महीने चार बटे बारह के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे चार बटे बारह के हिसाब से डिवाइड करोगे तो ये हमारा एक लाख चालीस हज़ार और जो बाद की अवधि का है अगर बाद की अवधि का कैलकुलेट करें पोस्ट एक्विजेशन का कैलकुलेट करें तो ये हमारा है प्रॉफिट आफ्टर एक्विजेशन आठ महीने का बाद की अवधि का दो लाख अस्सी हज़ार रुपये उसके बाद आता है इंटरम डिविडेंट्स पहले की अवधि का अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो हमारा कितना होगा टोटल हमने जो इंटरम डिविडेंट्स घोषित किया है वो तीन लाख रुपये का घोषित किया है तीन लाख रुपये में से पहले की अवधि का हमारा है चार महीने का अगस्त से पहले का जो वो हमारा प्री एप्लीकेशन का माना जाएगा ये हमारा एक लाख रुपए का बन जाएगा अब एक लाख रुपए के डिविडेंड्स को अगर लेस किया जाए प्री एक्विजेशन के प्रॉफिट में से तो प्री एक्विजेशन का प्रॉफिट का हिस्सा बचता है हमारा चालीस हज़ार प्री एक्विजेशन के प्रॉफिट का हिस्सा बचता है चालीस हज़ार रुपये सेम इसी तरीके से आफ्टर एक्विजेशन का डिविडेंड्स हमारा बनता है दो लाख रुपये आफ्टर एक्विजेशन का डिविडेंड्स हमारा बनेगा दो लाख रुपये तीन लाख का आठ महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे दो लाख रुपये हमारा ये हो गया आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट हमारा दो लाख अस्सी हज़ार रुपये और प्रॉफिट आफ्टर एक्विजेशन नेट हमारा बचेगा अस्सी हज़ार रुपये डिविडेंड्स को अगर लेस कर दिया जाए तो आफ्टर एक्विजेशन के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा बचेगा अस्सी हज़ार रुपये नेट अब बारी आती है एच लिमिटेड का शेयर डिविडेंट में अगर हिस्सा निकालें तो डिविडेंड में हिस्सा बनता है दो लाख पच्चीस हज़ार रुपये इसमें से pre acquisition and after acquisition का अगर निकालोगे तो परी एक्विजेशन के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा रहेगा होल्डिंग कंपनी का एस लिमिटेड का चार महीने के हिसाब से पिछहत्तर हज़ार रुपये चार महीने के हिसाब से पिछहत्तर हज़ार रुपये ये जो पिछहत्तर हज़ार रुपये की अमाउंट है ये जो पिछहत्तर हज़ार रुपये की अमाउंट है ये हमारी एस लिमिटेड के प्रॉफिट में पहले से शामिल है इसने दिया है कि एस लिमिटेड के प्रॉफिट में जो इंटरव्यू डिविडेंड्स रिसीव करती है वो सारे के सारे अमाउंट शामिल है तो प्री एक्विजेशन के प्रॉफिट में से हमें कितना लेस करना है पिछहत्तर हज़ार रुपये लेस करना है एक्विजेशन का डिविडेंड जो है वो हमें लेस करना है आफ्टर एक्विजेशन वाला प्रॉफिट में वैसे भी शामिल होना है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है वो प्रॉफिट में ही शामिल रहेगा तो ये पिछहत्तर हज़ार रुपये हमें इसमें से लेस कर देने हैं और इसको एज ए कैपिटल हम ट्रीट करेंगे उसके बाद बारी आती है रिवेन्यू प्रॉफिट की रिवेन्यू प्रॉफिट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया आफ्टर एक्विजेशन के जो प्रॉफिट हैं अस्सी हज़ार रुपये हमारे आते हैं ये हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट के रूप में रहेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट में एच लिमिटेड का हिस्सा जो रहेगा वो सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा हमने कैलकुलेट किया वो हमारा बनेगा साठ हज़ार रुपये उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल प्रॉफिट में चालीस हज़ार रुपये का तो नेट कैपिटल प्रॉफिट हमारा बनता है चालीस हज़ार रुपये तो नेट कैपिटल प्रॉफिट हमारा बनता है इसके अलावा एक लाख नब्बे हज़ार रुपये हमारा opening balance profit and loss का दिया हुआ है और चालीस चार लाख रुपए हमारा जनरल रिजर्व का दिया हुआ है चालीस हजार प्लस एक लाख नब्बे हजार प्लस चार लाख रुपए जनरल रिजर्व का बैलेंस टोटल मिला के हमारे पास परी एक्विजेशन के जो प्रॉफिट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ जो हमारा एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट आता है वो छह लाख तीस हजार रुपये का बनता है उसके बाद हमारी आती है कैपिटल रिजर्व या जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन होती है उसकी सेवेंटी फाइव परसेंट शेयरों के बदले में अमाउंट जो पे की जाती है वो हमें पे की जाती है बीस लाख पच्चीस हज़ार रुपये इसमें से इंट्रीम डिविडेंड्स जो कंपनी के द्वारा घोषित किया जाता है प्री एक्विजेशन के लाभों में से वो हमें लेस कर देना है पिछहत्तर हज़ार रुपये अगर लेस करेंगे टोटल अमाउंट बचेगी हमारे पास उन्नीस लाख पचास हज़ार रुपये हमें उन्नीस लाख पचास हज़ार रुपये मिलते हैं इसके बदले में सेवेंटी फाइव परसेंट शेयरों की पेडअप वैल्यू क्या रहेगी पंद्रह लाख रुपये और जो कैपिटल प्रॉफिट हमें हमने कैलकुलेट किया है चार लाख तीस हज़ार रुपये उसका सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा रहेगा चार लाख बहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये टोटल अमाउंट बनती है हमारी चार और पंद्रह उन्नीस लाख बहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये उन्नीस लाख बहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये हमें रिसीव होने चाहिए थे और रिसीव हुए हमें उन्नीस लाख पचास हज़ार रुपये जो डिफरेंस रहा अमाउंट हमारी कम रिसीव हुई है कम रिसीव कितनी हुई बाईस हज़ार पाँच सौ बाईस हज़ार पाँच सौ कम रिसीव हुई तो ये हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल अगर ज़्यादा रिसीव होते कि तो क्या होता गुडविल अब नेक्स्ट हम आती है माइनरिटी इंटरेस्ट की माइनरिटी इंटरेस्ट का सीधा सिंपल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिया जाता वो हिस्सा माइनरिटी इंटरेस्ट के रूप में आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 25 परसेंट शेयर जो हों वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते तो 25 परसेंट हिस्सा शेयर कैपिटल का पाँच लाख रुपये और उतना ही हिस्सा हमारा एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट का और रिवेन्यू प्रॉफिट का कैपिटल प्रॉफिट का और रेवेन्यू प्रॉफिट का इसने हालांकि अल्टरनेटिव मेथड नहीं दिया है तो अल्टरनेटिव मेथड अगर नहीं दिया है तो 25 परसेंट हिस्सा हमारा जनरल इजरा का और 25 परसेंट हमारा प्रॉफिट का दोनों चीज़ों का कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा दोनों ऐड करके जितना भी बनता है वो माइनरी इंटरेस्ट आएगा कहने का मतलब ये है कि इंट्रीम डिविडेंट्स में भी सेम उसी तरीके से हम प्री एक्विजेशन और आफ्टर एक्विजेशन का डिविडेंड निकालेंगे प्री एक्विजेशन का जो भी डिविडेंड है वो होल्डिंग कंपनी के हिस्से में से प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा और सब्सिडरी कंपनी के जो भी हमारी शेयर कैपिटल है उस हिस्से में से लेस कर दिया जाएगा पेडअप वैल्यू जो है उसमें से हम उसको लेस कर देंगे बची हुई अमाउंट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे और जो भी कैपिटल रिजर्व या गुडविल आता है उसको कैलकुलेट करें मेजर तरीका हमारा यही रहेगा उसके बाद हमारा बैलेंस शीट की बारी आती है बैलेंस शीट में कैपिटल शेयर कैपिटल में जो होल्डिंग कंपनी के शेयर कैपिटल वो दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व और प्रॉफिट जितने भी हैं वो दिखाओगे माइनस पिचहत्तर हज़ार रुपये जो कैपिटल प्रॉफिट के वो हमें लेस कर देने हैं प्लस रिवेन्यू प्रॉफिट में जितना भी हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का वो हमें ऐड कर देना है वो सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हमें शामिल करेंगे वर्किंग नोट के रूप में देखिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में सब्सिडी कंपनी का कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट होता है कम पेमेंट की वजह से बाईस हज़ार पाँच सौ रुपये तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ है वो जनरल रिजर्व जो पहले से दिए हुए हैं वो plus profit and loss H Limited का शेयर है होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ दिखाने हैं उसमें से पिछहत्तर हज़ार रुपये जो हमारे परी एक्विजेशन के प्रॉफिट के थे वो हमें लेस कर देने हैं और जो रिवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा था वो हमें ऐड कर देना है ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में शो करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट के रूप में नीचे भी दिखा रखा होगा छः लाख सैंतर सतहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा ऊपर भी हमने इसको कैलकुलेट किया है छः लाख सतहत्तर हज़ार पाँच सौ रुपये ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहेगा उसके बाद जो भी ऐसे या लाइबिलिटीज़ हैं जोड़ के दिखाओगे करंट लाइब्रेटीज में आपकी दिखा रखी हैं दोनों ही लाइब्रेटीज को ऐड करके दिखाओगे फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स जितनी भी हैं दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विलेंट दोनों कंपनियों के जितने भी हैं सभी जोड़ के आप शो करोगे तो ये रहेगी आपकी बैलेंस शीट आई थिंक आज के लिए वर्क जो है मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है हम्म। चौबीस के जो क्वेश्चन हैं यहाँ तक के क्वेश्चन जो हो आपको सोल्व आउट करने हैं इनमें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर मेरे को बताएंगे जो भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे और मेरे पास सेंड कर दोगे मैं उसको एक बार दोबारा से रिव्यू कर लूँगा